Joãozinho MK, lança tua proposta. E o Bimil, já conhece, né? <laughs> De segunda a sexta é só correria. Sábado e domingo é só pinhão com as novinhas. E jacaré no peito, 160 é o pote. Vou botando de giro, sentido balhão da norte. Cheiroso e bem trajado de silhuete e lacoste. Ela gambou no kit, mas cheiro de perereca no cantinho do bigode o sorte, o sorte, cheiro de perereca no cantinho do bigode o sorte nós pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode. fode A língua é língua, Nós pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode. fode A língua é língua, Nós pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode. fode A língua é língua, Nós pode, pode Guarda, guarda, Encosta de frente de ladinho. Pode, pode, pode. Fazendo aquele amor gostosinho, a gente fode. Encosta de frente de ladinho. Pode, pode, pode. Fazendo aquele amor gostosinho, a gente fode. JH no beat, só beat diferenciado segunda a sexta é só correria. Sábado e domingo é só pião com as novinha. De jacaré no peito, 160 é o pote. Vou cortando de giro, sentindo o balhão da norte. Cheiroso e bem trajado de silhuete Lacoste. Ela gamou no kit, mas é um carinho bom. Ô sorte, ô sorte, cheiro de perereca no cantinho do meu bigode. Ô sorte, ô sorte, cheiro de perereca no cantinho do meu bigode. Ô sorte. like like like like like like like like like like like like yeah like like like like like like like fight fight yeah like like like yeah like like like like like like like fight fight yeah like like like yeah like like like like like like like fight fight yeah like like like yeah like like